Luz de luna plena luna Por los míos yo me quedo hasta la tumba La en la oscuridad pero hay algo que me alumbra algo que me impulsa a salir de esta penumbra Tengo mis problemas, pero ya nada me tumba Lo único seguro es el morirnos en la rumba En la rumba en la rumba, tu mierda comercial y me cuento de tumba Hablan de mí, las orejas me zumban Vente cigarrillos y las ganas se me nula. No hay tontería, la banda se burla Adicto en la calle y domina la jungla ser feliz según un pumba Salimos desde abajo de la penumbra Me extraña tanto que la falta se le inunda Shit, puta vida no se abunda el portador de lo que buscan los drogos del ritmo El escritor de las ideas que se volvieron himno El epicentro, el sismo, lo negro del abismo No te compares porque no somos lo del muro, te rompo el mecanismo Mi pasión religiosa encima de tu fanatismo Las ganas de follar nuestro instinto asesino Mis manos labrando la tierra como campesino Hasta que sangre el alma me voy a acabar la vida Letra por letra, litro a litro, movida en movida Voy a dejar tu nombre escrito por las avenidas A tragos de mezcales de cerrarme las heridas Y es bien sabido que no tengo remedio Que no tengo prisa y que no tengo miedo Que soy una fiera que soy bueno para el rapeo Para la Vaya para la fiesta y para el jangueo.